さんこんにちは、タートルです。今回は全身使えるエクササイズということで10分間一緒に頑張っていきましょう。ではやっていきます。まず10秒、準備です。1種目目はジャンプジャックこういう感じでジャンプジャックやっていきましょうまずは少しずつ呼吸を上げていきましょう慣れてる方はですね手は上に叩いてください上で 初級の方は手は横でマイペースでやっていきましょう45秒動いて15秒歩きます今ライブ配信もね今同時に今やってます いや息がね少しずつ上がりますねはい歩きましょう15秒歩きます2はいここまでもも上げましょうマイペースでいいです腰の高さに手を置いて太ももを高く上げる感じです こも結構ね息が上がりますんでねまだね1日目ですからね少しずつね体力つけて10分楽勝でね出るように頑張りましょう楽なメニューばっかりをねやっていきますんで はい、行ます今度はね肘膝つける感じで肘膝つけるんですけどしっかりねおへこを覗き込む感じで手だけじゃなくって体から丸める感じでお腹をしっかり引っ込めていきましょう すイメージでこの勝ってねやる動きでも十分効きますしっかり腰を丸めておへそを覗き込む感じです 手はクロス軽く起きるだけでいいですここまでね起きなくていいです肩は丸めるぐらいです向こうが少し見えるぐらいまで はい歩きましょう今度はゆっくり足と上半身を動かしてください めたお腹をしっかり伸ばしてください上半身を反らした状態で呼吸を大きくしましょう右向いたり左向いたりと左にも効きます 少し体がね休まりますよねあともう少しですはいどうしょこのポイントはねこの15秒間呼吸を戻さずに歩くというところがねポイントですで今度はスーパーマンです体を上げて2秒ぐらい止めて戻します 戻していきましょう大きく吸って深く吐きますベ冷凍の奥に空気を入れる感じですはい今度足だけの腹筋です腰が浮かないように注意です腰が浮いてしまう方はもう少し足を曲げて動かしてください腰が浮かないようにできる方は足をできるだけ伸ばしてお待ちください マイペースで OK です最後までねやりきるのがポイントです OK やります今度またジャンプジャックです最後にもう一度呼吸を上げ直します マイペースで OK です1分間ねあっという間ですよね はい、いきます。最後はね、もう一息呼吸上げますので、最後はこういう感じで走ります。できるだけ最後は早く手を振って足を振って走ります。はい、しっかり手を振ってこっち行きます。お腹をしっかり引っ込んで、おへそを覗き込む感じで ペース上てさらにペース上げてはいお疲れでした最後ね少し呼吸を戻していきましょう 運動が終わってすぐねパタッと止まるともったいないの呼吸が完全に落ち着くまでは歩くことが効果的です がね皆さん上がってると思いますのでもうちょっと歩いてください全身動かした後にこのウォーキングがね脂肪を燃やしやすくしてくれますからはいお疲れ様でしたはい皆さんお疲れ様でしたよく頑張りました今日まだね 1日目ということでこれからいろんなエクササイズを含めて10分間一緒に頑張ってもらえたらと思います30日間ね、まあ、アップしていきますんで、まあ、頑張ってね毎日載せられた動画を見つつ一緒に動きつつ休み休み最後までとにかく頑張る10分間途中で休んでバタッとなってもいいんですけども最後までやっていくってことが達成感と30日後の体の変化に大きく影響してきます ということで、今回は10分間フルボディエクササイズでした。頑張った方、勉強になった方、よかったらグッドボタンとシェアボタン、コメントよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。